Anong kailangan kong gawin Upang malaman mo Ikaw alam na mahal ko Kailangan ko'y katulad mo Sa buhay kong ito Nag-iisa lang sa mundo Dati ay nasaktan ako Takot na magtiwala Ayoko na sana umibig pa Ngunit ika'y ibang iba Sa lahat ng nakilala Sana ay ikaw na lang kailangan kong gawin upang matigil na ang kabaliwan kong ito Samba ko sa sarili Hindi, hindi, hindi na Nito na naman ako Hindi na Mapipigil pa Di na paaawat Sinisigaw na ang Pangalan mo Ngunit ika'y Ibang iba Sa lahat ng nakilala Sana ay ikaw na nga Anong kailangan